ай жарым шарынын жерге караган рельефи кичинекей телескоп менен да ачык көрүнүп турат кең караңгы тегеректелген жана салыштырмалуу тегиз түздүктөр деңиздер деп аталат тынчтык деңизи тунук деңизи жана башкалар алардын өлчөмү эки жүздөн бир миң эки жүз километрге чейин жетет деңиздердин жылмакай бети караңгы зат менен капталган анын ичинде айдын ички бөлүгүнөн эч качан атылып чыкпаган катуу лава бороондор океаны жана эң чоң деңиздер кара тактар катары көзгө көрүнүп турат жарык аймактар континенттер айдын көрүнүүчү бетинен 60%дан ашыгын ээлейт материктер өзүнчө тоолор жана тоо кыркалары менен капталган Ошонтип, Жаңгыр деңизи түндүк чыгыштан альп тоолору менен чыгыштан кавказ менен чектелет тоолордун бийиктиги ар башка кээ бир тоо чокулары 8 километрге жетет тоолуу аймактар көптөгөн шакекчелүү структуралар кратер менен капталган алар деңиздерде дагы азыраак санда кездешет кратерлердин өлчөмү 1 метрден 250 километрге чейин көптөгөн кратер окумуштуулардын ысымдары менен аталган архимед гиппарх жана башкалар тихо коперник кеплер сыяктуу чоң кратерлерде дивергенттүү жарык нурларынын структуралары бар